שדה ושלשה אחת. אנחנו רוצים uh, להגיד ערב טוב ושלום למאמן מכבי תל אביב, דיוויד בלאט. אהלן דיוויד. אהלן, ערב טוב. ערב מצוין, איך אתה מתרשם עד עכשיו מהמחצית הראשונה? אה, משחק מעניין, הקבוצות, היו אה, לא מעט בלחץ בתחילת המשחק, אבל עם, עם הזמן הצליחו להשתחרר, ואנחנו רואים הרבה זריקות משלוש והרבה יכולת uh, אישית, מעט אינסייד uh, גיים ומעט uh, מהלכים שלמים, אבל זה מאוד uh, מאפיין uh, משחק מהסוג הזה. דיוויד, ומה אתה חושש יותר כשאתה רואה את שתי הקבוצות? מהעומק של ריאל מדריד, או מהעובדה שאתה יודע, יעמוד מולך מאמן כמו פשיץ' שהוא שועל קרבות ותיק ולקח גם final four ים וגם אליפויות עולם? קודם כל לא מפחד משום דבר, אבל אה, אני יכול להגיד לך שבהחלט העובדה שריאל מדריד, אה, לריאל מדריד יש סגל מאוד מאוד עמוק וגם משחקים היום בלי אה, סכיו רודריגה, שהוא אולי ה-difference הדיפרנס maker בקבוצה הזאת בגלל היכולת שלו לשחק בסגנון קצת שונה ממה שאנחנו רואים את ריאל היום. בלעדיו הם... Uh, קבוצה שבעיקר מסתמכת על, uh, על half-court game ועל כליאה משלוש ועל הכוח שיש לה בפנים. איתו הם יכולים לרוץ הרבה, מו, הרבה יותר uh, למתפרצות, אה, הוא יכול גם לשחרר קלעים uh, בגלל היכולת חדירה שלו והיכולת מסירה שלו, uh, והוא עושה את המשחק הרבה יותר קל לכולם. בהתאם להרכב של הקבוצה שלך, עם מי יש לכם מצ'אפ יותר טוב uh, לא רק על פי המחצית הראשונה הזו, אלא בכלל? זה לא תלוי, זה אם, אם זה עם או בלי אה, רודריגס, עוד פעם. בוא נצא מנקודת הנחה שרודריגס משחק בפיינל פור, עד כמה אה, זה מתאים או לא מתאים? היום, אנחנו, אנחנו היום קצרים יותר, אז אנחנו, לנו יותר טוב עם סגל קצת יותר קצר. אבל בכל, בכל מקרה זה שתי קבוצות אה, טובות, חזקות, שתי, שתיים מהקבוצות היותר טובות בליגה הספרדית ושתיים מהקבוצות שלפחות מאז ה Top אה, 16 הן מהחזקות שיש ביורוליג. דיוויד, איך אתה מתכוון בחודש הקרוב, uh, אתה יודע, לצמצם את הפער הזה מבחינת האינטנסיביות של הליגה הספרדית, מהעובדה שהקבוצות הליגה הספרדית עובדות uh, הרבה יותר אינטנסיביות מבחינת הליגה, לפעמים גם שני משחקים בשבוע, לבין העובדה שאתם, מה שנקרא, אין לכם בדיוק כרגע על מה לשחק עד הפלייאוף. ולכן אנחנו צריכים להיות עוד יותר מרוכזים. אנחנו צריכים להתאמן uh, כמה שיותר קשה, או בוא נגיד כמה שאפשר להתאמן uh, קשה. אני חושב שהליגה שלנו, uh, אין לה מה להתבייש, יש קבוצות uh, גם טובות ו... ו... מספיק טובות בשבילנו uh, לשחק uh, ולהתאמן כמו שצריך. רצינו מאוד לעשות משחק uh, או אפילו שניים בחו"ל, אבל uh, לאור המגבלות שיש במערכת הצרופה במשחקים בזמן הקרוב, יכול מאוד להיות שזה יהיה קשה uh, למדי. Uh, הכי חשוב זה איך נעבוד ב- ביום-יום, ושכולם יישארו uh, בריאים ושלמים עד, uh, עד הפיינל פה. אוקיי, דיוויד, אנחנו אה, כמוך נמשיך אה, כמובן ונעקוב אה, ונשדר את המשחק הזה אה, עבורך ועבור שאר הצופים. אנחנו ננסה לדבר איתך אה, בהמשך, ברשותך, אה, אם וכאשר תהיה לנו איזושהי אה, זוכה ברורה במשחק הזה וזוכה בכרטיס האחרון אה, לפיינל פור. תודה בינתיים, דיוויד. תודה לכם, תהנו.